Anar a escola és dur, i a més, sovint, la feina continua a casa. Deures, estudiar pels controls i exàmens... Els nens i nenes acaben portant els llibres d'aquí cap allà tots els dies, perjudicant la seva columna vertebral. Per sort, estem al segle XXI i la tecnologia té la solució al nostre problema. Podem digitalitzar els llibres per a consultar-los a casa o a la biblioteca, sense haver de carregar amb el seu pes. I un cop digitalitzats, podem fer-ne l'ús que vulguem, per exemple, imprimint un capítol del llibre per endur-nos-el de viatge, si és l'únic que necessitarem. No obstant, el millor és utilitzar-los en la seva versió digital i així també tindrem cura del medi ambient. En aquest vídeo us expliquem com podeu digitalitzar llibres vosaltres mateixos. Primer, comproveu si el llibre l'ha digitalitzat ja algú altre. Això us estalviarà feina. Pregunteu als companys de classe o altres pares del vostre centre o busqueu-lo a internet pot resultar-vos útil cercar el codi ISBN del llibre a un portal de compartició de llibres. Si el llibre encara no s'ha digitalitzat, haureu de fer-ho vosaltres mateixos. Pot ser una tasca pesada, però hi ha alguns mètodes més àgils que d'altres. Preneu atenció. Mètode 1. Utilitzar un escàner casolà. Amb un programa d'escaneig i paciència, anem digitalitzant les planes del llibre una a una. Mètode 2. Utilitzar un escàner amb safata de documents, és possible que en tingueu alguna a la feina. Aquests escàners estan pensats per escanejar piles de documents, però no llibres. Així que ens caldrà convertir els llibres en documents. Com? Tallant el llom per quedar-nos amb els fulls. És una tasca senzilla i després només caldrà que poseu els fulls a la safata i l'escàner digitalitzarà tots els fulls ell solet. Un cop hagueu acabat, si voleu reaprofitar el llibre original, el podeu enquadernar. Mètode 3 construir un digitalitzador de llibres. Aquest mètode està indicat per a manetes. Es tracta de fer un suport que mantingui el llibre obert mentre es fan fotos de les pàgines amb una o dues càmeres digitals. Aquest és, sens dubte, el mètode més ràpid i pràctic un cop construït l'aparell i no destrueix el llibre original. Sigui quin sigui el mètode que utilitzeu, reuniu-vos amb més gent i ajudeu-vos. Tot serà més fàcil si repartiu la feina. Esperem que aquesta guia us ajudi a protegir l'esquena del vostre infant i dels altres. Si voleu més informació sobre el procés o alguna de les seves etapes, consulteu les guies escrites o envieu-nos un correu electrònic.